Bonjour à tous, on se retrouve donc pour une nouvelle semaine de japonais. Elle est plutôt courte celle-ci, euh, on va commencer direct et euh, c'est parti. Konshu wa totemo shizuka deshita. Nihongo no gakusei no eh, no wa shinpo shiteimasu. Nihongo no 無料レッスンも金曜日は最初のライブのテストをしながら自転車で会社へ行きました土曜日は長い 俳句をしました。そして小さいなパーティーをしました。見てくれてありがとう。また来週